güey! ¡Puta madre! La chingada, ¿dónde está la plancha? ¡Uy! ¡No me gusta! O sea, ¡No! ¿Y si me hago una palita de caballo? Puede que ayude. ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't shy, girl, go bonanza.